que no lo muevan, que no lo roben o que no lo recorten. Hoy somos esclavos y estamos dispuestos a ir a trabajar polo caldo. a que carestía da vida, que sufrimos, que que teñamos que comer a nós, mientras a patronal está a gañar máis a nosa conta. éxito total. Nos asteleiros, paro do 100% das auxiliares. Nos polígonos, nos polígonos, máis do 80%. Ánimo, como sempre, veña, doita e lume. Veña, uh.